Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua salam sejahtera semua teman-teman Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. terus Video seterusnya tentang supply ini ialah kita nak tahu bagaimana price bergerak. The most basic question bagaimana price bergerak. Kita tengok chart MT4 kita. Price turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Ini kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Turun. Macam mana dia turun? Macam mana dia naik? So, yang cuma kita tahu dia turun naik gerak-gerak-gerak itu kan. Tetapi sebagai seorang jurutera, ah saya sebagai seorang jurutera, Sebelum you nak fix something, you kena tahu function dia. Macam mana benda ni bergerak, macam mana benda ni baru kita boleh analisa. Oh, lepas ni dia turun kat sini sebab apa? Lepas ni dia naik kat sini sebab apa? Kenapa dia turun kat sini? Kenapa dia naik kat sini? Kenapa dia turun kat sini? So, once you dah faham tu semua, nanti kita baru senang kita nak buat analisis market. Okay, but the first thing, katakanlah kita nak belajar bagaimana price bergerak. Contoh sekarang, katakanlah ini adalah market price. Masa sekarang, keadaan sekarang harga Euro USD adalah 1.1286 1.1286 Let's suppose saya buat satu market Satu chart macam ni Kita buat chart sendiri di mana price bergerak Okay, this is market price Market price sekarang Okay Saya tandakan dia sebagai MP Ataupun market price eh. This is your market price Untuk Harga untuk Euro USD Okay, market price ni maksudnya keadaan harga sekarang. Kalau you nak beli, this is your price. Okay. Harga market price bagi Euro USD berapa tadi? Uh, 1.12186 1.12186 1.12186 Let's suppose kita letak kosong lah eh, kosong. Okay, and then kalau you tengok dekat chart MT4 tu balik Kita letakkan ni sebagai dia punya tanda atas atas okey okey saya markingkan dulu dia punya ni kita nak belajar macam mana price bergerak okey saya tandakan sini sebagai sebagai teknis okey now dekat sini saya letak harga 1.12870 sini 1 1.12 880 sini adalah 8830 and this is 1.128820 ni contoh contoh eh 2345678 alright ni macam yang dekat MT4 lah you tengok harga kat tepi ni 1.128129 ini dia punya harga-harga ke atas ni harga-harga dekat bawah so let's suppose market price dekat sini eh dekat sekarang dekat dekat disk area 1.12860 so apa yang berlaku sebenarnya bang dia ada proses jual beli di dalam market eh ada orang beli ada orang beli euro, euro USD ada orang sell euro USD ada orang buy USD ada orang sell USD so bila you nak beli katakanlah katakanlah saya nak buy you nak buy market price maksudnya saya buy sekarang buy now okey bila you buy pula you ada dua jenis order satu ada market order satu ada pending order katakanlah you buy sekarang okey apa you, apa yang berlaku pada market ialah bila you buy sekarang oleh kerana you buy you beli maka market akan cari orang yang hendak sell katakanlah katakan let's suppose dekat 1.12900 ada 5 juta 5 million USD orang mahu sell okey 5 million and then dekat sini ada 4 million okay and then dekat sini ada 3 million sini ada 2 million and sini ada okay sini ada 2 million and then dekat sini orang nak buy dekat maybe dekat 2 million sini this is 3 million or maybe sini 4 million and sini 5 million okay So let's suppose katakanlah ini yang you tengok dekat dekat sini you tak nampak tau bang. Order-order ni semua you tak nampak bila you buka MT4. You, bila you buka MT4 kat sini you tak nampak order. You cuma nampak candlestick sahaja sebab ini adalah tier 3, tingkat 3. Tingkat 2 yang ada di broker, setiap broker dia akan ada MT4 manager. Dia nampak semua order orang nak buy kat mana, orang nak sell kat mana apa semua. Kalau you boleh buka tu, you boleh dekat MT5, maybe boleh. MT4 je tak pasti. You right, right hand click and then you pergi dekat depth of market. Depth of market sini you tak nampak. Dia kosong saja sebab broker tak bagi pada kita. Kalau dulu nampak, sekarang dah tak nampak. Satu lagi you nak nampak cara ialah dengan buka C Trader. Kalau you buka C Trader, ni contoh C Trader, eh, si trader something like this satu dia macam platform macam MT4 juga tapi you boleh nampak order dekat situ so price bergerak nampak atas bawah atas bawah kenapa sebab dekat sini ada orang buy limit dekat sini ada orang sell maksudnya dekat sini ada buy limit ni dekat 12832 ada orang buy kosong pen 0.5 million ada orang buy 2 million ada orang mahu buy 4 million ada orang nak buy 3 million ada nak buy dekat 1 million dekat pen 1.28316 okay? Yang ni pula orang nak sell. Orang nak sell. Ada yang sell 0.5 million kat 28339. Ni 28329. Ada 1.75 million. Ada 1.4. So benda ni banyak. Banyak. Dia dekat tier, tier tu. Eh tier tu. So you tak nampak this order. Kecuali you pakai n advance si trader. Kalau pakai MT4 memang tak, memang tak nampak. So a lot of order dekat belakang. Eh you tak nampak. So benda lah ni something like this lah. Ataupun something like this. Dekat kita punya ni. Contoh katakanlah katakan let's suppose uh, let's suppose katakanlah saya nak buy uh, 10 million lah 10 million eh 10 million USD apa berlaku pada market ialah bila kita nak buy maka market akan cari orang yang nak sell sebab nak match dalam hukum supply ni mana ataupun dalam hukum jual beli bila you nak buy you kena cari orang sell bila orang you nak sell you kena cari orang yang baik katakanlah you ada kereta you nak jual you punya kereta second hand you kena cari orang yang nak beli dekat mana you nak jual benda lah tu of course you jual dekat mudah ke you jual dekat iklan mana-mana ke dekat, dekat kalau you nak beli kereta pula you kena beli dekat orang yang jual you boleh beli dekat used car ataupun you beli dekat kedai baru ataupun you beli dekat boleh cari dekat mudah so this is orang yang ke atas ni orang yang mahu jual so yang mahu jual ini Okey, ini mahu jual saya buat tulisan merah ini dipanggil orang yang penawar dipanggil penawaran penawaran okey ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil supply ah um, bila sebut supply baru senang sikit kan eh supply maksudnya the supply berapa harga the supply biasanya akan lebih tinggi daripada harga market katakanlah harga market uh, bagi ayam berapa ringgit sekilo ha? harga market so orang akan try jual lagi mahal supaya mereka dapat lebih untung. Orang yang bawah ni pula, bawah daripada harga market, orang orang yang mahu beli. Orang yang mahu beli, biasanya dia nak beli murah-murah, betul tak? Memang you kalau jadi trader ataupun you jadi pedagang yang bijak, mesti you nak beli dengan harga murah. That's why dia beli harga murah daripada market price. Mahu beli ni dipanggil demand. Okay. Now, let's suppose katakanlah ada orang yang tak sabar. ha, macam kita trade selalu tak sabar kan. You all semua biasa tak sabar. Apa you buat? You tekan, you tekan. Okay, kejap-kejap. Orang yang mahu jual supply ni biasa dia akan letak pending order, sell limit. Eh, ah ni pending pending order. Sell limit. Okey. Dia sell limit dekat this area. Ah ni eh kawasan dia kawasan supply ni. Dia nak dia nak jual 5 million dekat 1.12900. Ada yang nak jual dekat 12890 dia jual 4 million so dia akan letak order sell limit. Kat sini pun 3 million dia letak 2880 dia letak sell limit. Kat sini 2 million dekat 12870 dia akan sell limit. Okey, tetapi untuk yang buy pun sama juga. Katakan brother ni nak buy 2 million dekat 12850 di bawah harga pasaran. Yang ni buy kat sini, yang ni buy sini and then ini buy kat sini. So, yang dekat sini semua orang yang de- mau beli ni demand ni mereka akan letak order buy limit eh order sebab ni penting by limit. So what happen? Okay, bila ada buy limit, bila ada sell limit, price cuba teka, price gerak ke tak gerak? Biasanya price tidak bergerak sebab orang ni degil-degil, mati-mati nak jual dekat harga atas. Orang yang ni degil-degil mau beli dekat harga bawah. Macam you tawar lah, you tawar ayam sekilo berapa ringgit. You nak beli harga tujuh ringgit. Orang yang jual tu cakap, mana boleh murah sangat, saya tak ada, saya mau jual lapan ringgit, lapan ringgit setengah. Dia jual lapan setengah, dia jual lapan ringgit, you nak beli tujuh ringgit, lah, you gaduh gaduh gaduh gaduh kita setuju kita setuju saya setuju lalas deal ke tak deal tak deal kan you minta RM7 tak dapat dia nak jual RM8 tak dapat dia, dia, tak dapat so price tak bergerak maksudnya dia stay kat situ tak ada deal tak ada deal tetapi akan datang akan ada satu uh, pedagang ataupun pembeli yang jenis tak kisah dia nak beli berapa harga sekarang whatever price I beli saja okay? so orang ni lah yang akan menggerakkan market orang ni lah yang akan gerakkan market contoh je Contoh saya lah, saya nak buy 10 million, I don't want macam saya tak nak buy dekat bawah, lah. saya nak buy terus sekarang. Masa itulah market akan barulah price akan bergerak. Dia akan cari apa? Bila saya buy 10 million, price akan cari orang yang sell. Dekat mana orang yang sell? Orang yang sell dekat sini. Dekat sini ada orang jual 2 million. So price stop kejap. Price stop kejap dekat sini. Orang ni nak jual 2 million, saya nak buy 10 million. So berapa balance? Saya dapat 10 2 million kat sini Okay And then Saya Cuma fill 2 million Maksudnya ada lagi balance 8 million Betul tak? Saya nak beli 10 million Orang ni jual 2 million Okay saya accept Saya dapat 2 million Ada lagi 8 million Betul tak? Ada lagi 8 million Belum fill Ini yang dipanggil Order yang belum dipenuhi Unfilled order Okay So bila tak cukup macam ni Kemana price akan pergi lagi? Price akan naik atas lagi cari siapa lagi yang jual ke atas. Okey. Dekat sini ada orang jual 3 million. So apa jadi pada price? Price akan naik ke atas. Price naik ke atas lagi. Okey, saya buat candle warna biru lah eh. Price naik ke atas daripada sini stop kejap naik sampai sini. Okey, dekat sini ada orang jual 3 million. So Dekat sini, bila price dekat 1.1288, saya akan dapat 3 million. Something like this. So, 8 million, tolak dengan 3 million, saya ada lagi 5 million. kan? Masih ada lagi, tak cukup. Saya nak buy 10 million, bang. Baru 5 million dapat. Okay? So, apa jadi pada price? Price akan naik atas lagi. Price naik atas lagi. Mencari orang yang sell. Dia naik atas lagi, naik atas lagi dekat sini ada orang nak jual 4 million so price pun naik atas dekat kosong ok dekat sini saya dapat another 4 million and then dekat sini saya dah fill 9 million 9 million million ada lagi 1 million lagi belum fill tak cukup lagi 10 million so apa jadi pada price maka price akan naik lagi daripada sini sampai atas ok dekat sini saya dapat 1 million Alright. This is 1 million. And then barulah cukup saya punya order. 10 million. Ni kita sembang juta-juta tau bang. Sebab dalam forex dia actually juta-juta. Cuma kita yang tekan 0.01 sebab kita ada leverage. But in real case, in real case, big-big trader kat luar sana, diorang memang order juta-juta. Million-million eh. So once saya dah dapat 10 million saya, saya dah dapat order saya. Okay. Okay, saya dah dapat order saya. So price pun naik ke atas. Sebab bila orang buy, cari orang yang sell. Dekat sini ada 2, 3, 5 campur 3 campur 2 jadi 5 campur 4 9 so 1 so price naik ke atas sampai sini so ke mana price pergi price stop sampai dekat 1.12900 1.12900 So katakanlah urus niaga saya ni berlaku dalam masa satu jam Okay, one hour Daripada bawah sampai atas one hour one hour satu jam maka kalau saya tukarkan benda tu candlestick dia akan jadi macam ni lah candlestick okey so bila kita tukar kepada MT4 now you see you tukar kepada MT4 this is what happen okey contohnya kat sini ha kat sini rush naik laju naik laju naik laju naik laju sebab apa sebab ada somebody somebody goal i don't know maybe Soros maybe siapa maybe i don't know but he got a really big money so what he do what he did is dia buy dekat sini. Dia buy dekat sini katakan ada buy 110 million. Dekat sini ada orang sell 3 million. Dekat sini ada orang sell lagi 3 million. And dekat atas ni ada lagi uh, whatever lah, okay. So apa jadi? Katakanlah 10 million. You tak nampak order tu tapi you kena gunakan imagination, eh imagination. Apa orang ni buat lah dia buy maybe 10 million, maybe 100 million. Poi terus naik, naik, naik Sampai dekat sini ada orang mahu jual. Okey, nanti kita akan belajar about supply zone Dekat sini you nampak dia langgar saja bang Kalau H4, cuba you tekan M30 Dia akan ada sangkut-sangkut Sebab ah Dia sangkut-sangkut kat sini Saya kecilkan sikit M30 tadi Kita ada supply zone Price nampak sini Nampak tak ada sangkut sikit Bila dia sangkut tu Maksudnya dekat sini order ada Ada orang maybe ada order 2 million or 3 million kat sini So bila dah fill order sini Order orang yang buy tak cukup Apa lagi? Apa jadi pada price? Price naik atas lagi Pas naik atas lagi sampai kat sini Sini ada orang order lagi Ada orang order maybe kat sini maybe 3 million Macam contoh saya buat tadi Contoh lah contoh 3 million And then dekat atas ni maybe ada 5 million Okay So bila press trigger kat sini dah order 5 million So lagi 5 campur 3, 8 Lagi 2 million tak cukup So apa jadi pada price ialah price naik lagi naik atas naik atas naik atas sampai order dia cukup so ni contoh contoh macam mana price bergerak eh price bergerak so benarlah ni base pada order tapi macam mana kita nak tahu dia buy ke sell kita tak tahu saya pun tak tahu siapa-siapa pun tak tahu kecuali orang bank saja orang bank dia dapat info ada certain brother buy very very big so big big big trader eh contoh-contoh big trader So, tetapi kita tak boleh tahu benar tu cuma kita boleh melihat daripada kesan. Kesan daripada candlestick. Macam mana nak tahu dia punya big big order tu? Contohnya nanti kita akan belajar bab supply and demand. So inilah dia contoh sini bila ada supply zone bila ada demand zone price naik ke atas ni naik atas price sampai sini mantul balik. Bila price sampai dekat supply zone price mantul. Supply zone Tapi yang besar nampak sebatang naik tapi time frame kecil tadi dia reject reject reject. So macam tu nanti kita akan belajar macam ni kenapa price turun bawah uh, dia naik atas sampai turun bawah sebab belakang kita ada supply zone which is kita akan belajar lebih detail sebab di sini ada orang banyak order sell banyak orang order sell kat sini bila price sampai sini price turun ke bawah turun ke bawah so I think that's it video yang panjang but the most important thing you kena faham dulu bagaimana price bergerak ingat eh bila you buy this is very very important bila you buy price akan cari orang yang sell bila orang yang sell price akan cari orang yang buy and then Pergerakan naik ke atas ataupun turun bawah bergantung kepada siapa besar order dia. Siapa kuat. Katakanlah dekat sini 10 million. 10 tolak 2, 8. So, 10 naik atas, naik atas, naik atas. Lagi besar you, lagi kuat. You boleh push price ke atas. Tapi kalau you uh, you buy kecil saja, langsung tak bergerak. Eh. You buy 0.01 kat sini memang langsung tak bergerak. Okay. So, kena faham tu. Konsep supply and demand. Pertama, okey kena faham pergerakan price di mana bagaimana price bergerak okey and then supply and demand siapa lebih besar dia akan menang sama ada supply ataupun demand dia akan menang I think that's it video ni agak panjang but this is very very important okey pada kita akan belajar lagi macam mana perbuatan balance dan juga imbalance berlaku di dalam market okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh